ಯಶಸ್ಸು ತೀವ್ರವಾದ ಹಂಬಲದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ success comes from intense desire not from hesitation ಯಶಸ್ಸು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಹಗಲುಗನಸುಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ success comes from hard work not from day dreams ಯಶಸ್ಸು ಕೆಲಸ ಮುಂದೂಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಹೊರತಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಬಿಡದ ಹಠದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ success comes from persistence not from procrastination ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹಲವು ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ success comes from ideas not just from your presence ಯಶಸ್ಸು ಸತತ ಸೋಲುಗಳ ನಂತರ ದೊರಕುತ್ತದೆ ಕೇವಲ ನಿನ್ನ ಬಯಕೆಗಳಿಂದಲ್ಲ success comes after repeated failures not just because of your desires ಯಶಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸುಂದರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ success comes from being smart not from just being handsome ಯಶಸ್ಸು ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದ ಆಸೆಗಳಿಂದಲ್ಲ success comes from regular efforts not from effortless desires ಯಶಸ್ಸು ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ success comes from patience not from laziness